Hallo zusammen, ich bin der Nico, 23, hat die Lehrenwelt vorgemacht und das ist mein Arbeitstag. Kommt mit! Mein liebstes Arbeitsgerät steht hier im Hintergrund. Mein wunderschöner Lastwagen mit einem Kranen drauf, knapp 30 Meter lang. Ich bin jeden Tag mit dem unterwegs und habe riesen Freude daran. Wichtig als Strassentransportfachmann oder Fachfrau ist, dass du flexibel bist und dass du gerne unterwegs bist. Willst auch du tagtäglich mit so einem unterwegs sein? Dann komm mit, steig ein, mach dir als Strassentransportfachmann.